שלום, אה, אני נחמה, אני בת 44, אימא לשתי בנות, אה, אני גרה בחולון. אה, לפרט הגעתי מסיבות בריאותיות. הייתי בתקופה שאכלתי מתוק בצורה בלתי נשלטת ובלתי רגילה, עד שממש לא ידעתי מה זה אוכל כמעט. הדבר הזה השפיע על כל התפקוד שבחיים שלי. אני ברמה הזה שהיה לי קשה לקום בבוקר, אה, לא תפקדתי כמעט במשך היום, עייפות כרונית, אה, חוסר יכולת פיזית להניע את עצמי לאיזשהו כיוון, גם מובן, גם מבחינה רגשית. אה, האבחון אצל אפרת נתן לי תמונה ממש ברורה על איפה שאני נמצאת היום בחיים שלי. מה שמיוחד היה באבחון שהוא באמת אה, נתן אה, תמונה על מספר רבדים, לא רק בריאותית אלא גם מנטלית וגם רגשית. אה, אפרת אבחנה שיש לי קנדידה וכמובן שנתנה לי תזונה שמתאימה ומיוחדת לקנדידה. אפרת לאורך כל האבחון והקשר שהיה לי איתה הייתה מדהימה ומאוד יסודית ועמוקה באבחון שלה. מאוד רגישה, מאוד אמפתית, אה, מאוד קשובה. זה היה מאוד חשוב שהיא הקשיבה באמת לכל הצרכים שלי. אה, וגם נתנה לי תשובות מאוד ברורות מכל מיני כיוונים, שבאמת האבחון נתן לי תמונה שלמה על כל המצב שלי. אני יכולה להגיד שהאבחון אה, נתן לי ממש פוש באיזושהי תמונה ברורה לגבי מה שאני צריכה לעשות. אה, ולהתחיל איזשהו שינוי משמעותי בחיים שלי כדי שאני אוכל אה, לחזור לתפקוד אה, חיוני. תודה רבה.